Ah! <laughs> <laughs> Ayan, pahingi. Face lang kayo. Pagkain lang. Wala pa kwarta. Wala. Hawa dyan, kay buhok ka. Wala na na, pagkain ko ya. Lagi ego din sa ako. Hawa na dyan. Hawa na dyan. Buhok ka, hawa dyan. Hawa. Kanina sa kasura ko ya. Kanina sa ako ah. Wala na, muna na. Hawa na dyan. Dito sa'yo ko ya. Akin na lang to ko ya. <laughs> Dilaw! Kadaot mo na! Oh, makadaot, oh, ni. Pi Lupit yan, oh! wow, ganda yan, kuya. Ay, may isa pa! Uy, ako pa na. Ako, ako na, eh. ah. Wow, may papel! Wow, may papel! Kain mo, yan mo. Akin to! Oh, wala. Akin to, kuya! Ako, lagi na. Ah ah, ah, ah, ah, ah. Ako, lagi na ba? Akin to, kuya! kuha eh. Kayo yan, kuya. Kuha-kuha eh. Ayun, papel na makadaot ini. Ha? Makadaot ini, yadi mo, yadi mo, yadi mo. Eh, oh, Pagkain! Pagkain to! Paano na to, paano na? Hmm, tara. Hawa na, paano Ang sarap! Paano na to? Yan kaya, yan kaya. Hindi, hindi makadaot ini. Hawa na, paano na to? Kira, ito na. Ah. Paano na lagi? Oh, dala na ini. Akin to? Hindi mo na, hawa na, dia. Ah. Pahingyo piso, kuya. Pagkain ko lang, kuya. <laughs> Gutom na ako, kuya. Kahit piso lang, kuya. Kung kita, ganun kaayo ko. Dautan ko. Ay, sa'yo itong basura, kuya. Kanino to? Kanino to? Sa'yo to, kuya? Hindi. Akin na lang to, kuya. Baka may pagkain dito. Wala na. <laughs> Oy, may lubid ka! May lubid! Oy, may singsing ah! Ang ganda nito oh! Sa ako ng pasayro, nabili na, Natagat na daw. Kailan kuya, suutin ko muna kuya. Uy! Ang ganda na! Ay, mag wag akin to kuya. Kung tani kay makita ang tanis tagiya. Ah. Ma? Ayo. Ah. Ako ni yun. Tayo yan kuya. Oo. Mm, sabi sabi mo hindi tayo to. Ay, may papel! Akin to, kuya! Ah! Akin to! Ah! Akin to, kuya! Papel ko to! Gamitin ko to sa klasik ko! Sulatan ko to sa suratan! Sombong ba ka eh. sa pulis? Kapasayro ni! Eh. Ay, pulis kuya? Ha? Ano sa mga manghilabot magagain mo? Pagkain kuya, bigyan po. Pagkain kuya, gutom. Gutom na ako kuya. Ano ay, ano to, pabili to pagkain kuya? te, hingi ko pera te, nagugutom na ako te, limang piso lang te. <laughs> Gutom na ako te. Yan lang oh. Ay mo. Okay, mga na lang oh. Tambili ko pagkain te. <laughs> Te, kanino basura to, te? Sa'yo to, sa'yo to, te? Akin na lang to, te? May pagkain to, te? Uy! Wow! Ang ganda naman! Uy! Dilaw, oh! Tinuod ba siguro na? Uy, dong, ayaw nagilap Wow, dilaw, ti, oh! Uy, tinuod na, dong! O dire o masig mga tagak na may buslot. Ano to te ganun te? <laughs> May buslot te. Ala na oh. Ala. Oy. <laughs> Inuod manidong. Ha? Inuod ni. Ano yan te? Totoo yan, totoo. Ala oy. Mayroon pa oh. Oy, dung ba ka sa customer ko? Sa'yo na yan te. Sa'yo na yan. Ay, wag. Baka may naiwan lang yan dito. Ano yan, te? Gold. Oh, may sing-sing. Gold yan, te. Uy, ang dami. Ay, wow! Laka. Papel! Uy, alam ang daming papil! Pang, pangbili ko oh. pagkain, te. O, oh, dung, ay, ibalik na dong kay dili na ato ah. Hmm? Ayaw. Ay, ibalik na, ibalik eh. Akin na lang to, te. Ano pala to, te? Ano pala to? Tinuod na nga kwarta dong, tinuod. Pero dili man ako ah. Pira to? Oo, dili na ako ah. Ako, ginahanglan jud kayo po na ako, pero dili na ako ah. Akin na to, te? Bala, basta. <laughs> Hati tayo, te. Hati. Hati tayo, te. Dili ko, dili ko. Tayo na to, te, oh. Hati tayo. Okay na po, bahala. Mamarnis na ko. Ay, oy! Okay na po. Sige, bahala ka. Dahil, <laughs> Gumagawa lang kami ng social experiment din. Eh. Dahil mabuti ka din, gumagawa kami ng social experiment. Good Samaritan din. Naghahanap kami ng Good Samaritan. Bibigyan kita ng reward day dahil mabuti ka te. Bibigyan kita ng reward day. Sure ba? Isa. Darong-dong. 2,000. Kinakuha na ni? Oo, oh, sa'yo te. 3,000. Itadong. Tapat na yan te? Ha? Tapat na yan sa'yo? Oh. Okay na oy. Uh, 200 akong adlaw dire. How? Da- Dagdagan ko pa yan, te. Magkano yan, te? 3,000? 4, 5, Magtarong dong ba? 6, 7, 8, Hoy, basig. Sure ka? 9, 10, 10,000, te. Wow. Anong masasabi mo, te? Salamat kayo dong. Salamat. Salamat. Hmm. Salamat. Yo, Salamat kaunti. nga. Salamat yung guys. Dadagdagan oh. ko pa yan, te. Akin yung kabilang kamay, te. 10,000, 11, 12, Dong. 13, Salamat dong. 15, Salamat yun tayo. 16, Salamat yun 17, 18, Salamat kayo. 19, 20,000, te, para tayo, te. Oh. Salamat dong. Salamat, salamat, salamat, salamat. You're welcome, you're welcome. Salamat kayo dong. Salamat yun kayo. Dahil sa kabutihan ng loob mo, te, yung puso mo, kaya ka may reward. Salamat kay Nung ha. Salamat kay Nung. Salamat. Salamat kay Nung. Salamat kay Nung. Yo, what's up sa inyo mga idol at nagbabalik tayo dito kay Epoch Games. So meron po tayong special raffle na gaganapin mamaya pong 8 ng gabi sa ating Facebook. At inaanyayahan ko po kayo na mag-join dito mga idol. So mechanics lang po natin is download nyo lang po ang application ng Epoch Game at screenshot nyo lang po yung ating ah, na-download na yan. Uh, screenshot ng ating game ID at superior ID. So mamimigay po tayo ng 20 lucky winners po ng mystery codes or lucky codes po galing po kay Poach Game worth of 20 gold coins po yan. So pwede po natin yan mapalago at marami po nakakapagpalago niyan at uh, proven po yan sa ating group chat. And then, uh, mamimigay din tayo ng tatlong winners po ng TIG 100 Gcash Loan. So join na kayo mga idol, mamaya po yung 8pm at hihintayin ko po ang inyong mga screenshot hanggang 6pm. Screenshot nyo lang po yan at isend nyo po yan sa ating Facebook page na matatagpuan po dyan sa ating uh, description box ng mga idol. So kagaya mga idol, dito nga po kay Poach Game, oh. napakadali po kumita ng pera dito. So gaya ko nga po, ang nabanggit ko dati, no po, uh, pwede pwede ako dito kumita ng 300 to 500 daily kung maliit lang po yung puhunan natin. So ganito muna ang pag pag-create ng account at pag-register nga dito mga idol po. Once na download na natin yung galing po dyan sa ating description box o sa comment section, ilalagay ko po yung ating link nyan. Ilalagay po natin dito ang ating mobile number and then create tayo dyan ng ating password. So pwede pong numbers na password. Depende po sa inyo mga idol kung 6 to uh, ilang character po yan. Kung 10 po yata pwede pa po. And then sa referral ID, pakilagay po yan 265846. And then click send para sa one-time password. Then pag dumating yung one-time password, lagay natin dyan dyan and then click confirm. So once na nalagay na natin, i-click na po agad natin na confirm at mabilis na tayo may account dito nga po kay Approach Game. So once na nakapag-download na tayo niyan at nandito tayo sa kanyang main dashboard, uh, maraming laro ang pwede nating pamilihan dito ng mga ito. Meron Dragon Tiger, Color Game, Animal Kingdom, uh, ah, Toss Coin, Crazy Money, Luxury Fruits, Mix 7, at meron tayong Merry Fruits. So mahilig sa mahilig sa mga uh, slot game nga po mga idol. So meron tayong daily bonus na i-claim natin everyday dito. And then, dito naman sa agents na kitaan napakalaki mga idol. All C players meron tayo 0.1, all B players meron tayong 0.3 at 0.6% sa direct natin na si A. And then magsasanga-sanga yan ng mga idol from A1, A2, B1, meron pa tayong C2, C3, C4 hanggang C4 <laughs> yan mga idol. So malaki po ang magiging passive income natin kung mag-agent tayo dito kay Ipo Chicken. So paano mag-agent? Uh, lagay po natin ang ating superior muna dyan, 265846 nga po. So yun po yung ating uh, official na superior code. And then, sa promotional link, i-copy natin yan nasa baba yung po yung ating link na isa-send sa ating mga invites. Automatic na yan na matatag ng system sa atin yung ating mga invites. Sa pag-top up, i-click ang plus sign or wallet na yan And then, mamimili tayo dito ng mga amount na pwede natin i-cash in. From 100 pesos, 200, 300, 500, 1,000, up to 50,000. So, click lang natin yun and then dito tayo mapupunta via browser. And then, madadirect na tayo niya sa ating Gcash at may mga manghihingin lang po yan na code na isa-send sa atin at madadirect na nga po tayo niya sa Gcash. So, para mapanood ang kompleto how to cash in, click po natin yan at madadirect tayo sa video. So, download na mga idol at pagkakita natin everyday itong CE Poach game. At maya maya maglalaro nga tayo dyan mga idol. Ano po, magsasample tayo. So, yan, mababasa natin dito ang mga activity ni uh, i-pouch game. At sa Lucky Code mga idol, update ko po kayo kasi wala pa silang nilalabas na bagong Lucky Code sa mga bagong magre-register pa lang. And then, dito naman mga idol, oh, kunin natin yung ating 16 pesos na natira. So, nag-withdraw tayo kapon ng 1,000 sa ating commission. So, ilalaro natin yung 16 pesos para may sample lang tayo sa mga baguhan kung paano nga po maglaro dito kay Poach Team. So, try natin ilaro dito sa Dragon versus Tiger. 16 <laughs> pesos na mga idol sa mapalago natin at hindi tayo <laughs> mapahiya dito. So, gagawin natin dyan since ang uh, ah, Poach Game mga idol, ang technical lang dito is nagpa-pattern tayo or sumusunod lang tayo sa last result kung ano po yung huling lumabas. So, tulad po nyan, 2, 3, 2, So, maaaring mag-tiger pa to. Kasi kung bibilangin natin yung pattern, no? Tatlong tiger, dalawang dragon, and then pwedeng tatlong tiger to. Kasi pwede na natin cash out yan at quit na tayo dyan. 16 pesos. So, grabe, naging 337. So, lahat yan nalos. Free coins <laughs> natin yan. Napatindi. So, kita nyo ba, idol, no? yung ating 16 pesos na 337 pa natin ang pambili din yan ng ulam. <laughs> so, sakto-sakto natin mawithdraw yan pa yung isang maganda kay Epoch game. So, tingnan natin sa record. At makikita natin completed na yan. So, ganyan po lagi kapag may